صار التعذيب بعدهم موجودين على ظهري وعلى كتفي من هون وعلى كلوتي وعلى راسي اسمي علي حماد آه، تم اختطافي من ساحة العدلية بعد الاشتباك اللي صار بين الثوار والجيش اللبناني أنا على الساعة 3 ونص كنت صبح مشارك بالتظاهرة على الساعة 3 ونص أنا فلت فلات كان عندي مشوار ومعي اثباتات ومعي شهود في عندي ثلاث اثباتات بالموضوع آه، رجعت على الخمسة ونص بعد ما صار الاشتباك لشوف الشباب اللي كانوا معنا آه، لانه وصلتنا اخبار كثير انه في عالم آه، مرميه على الارض دمها بالارض بدنا نروح شوف الشباب اللي معنا لحتى نقدر نامنهم فالمهم انا وصلت بيجوا بيهجموا علي ثلاثه مدنيه ما بعرف اذا كانوا مخابرات ولا ولا معلومات بيلقطوني بينزلوا علي ضرب بيسلموني للملازم اول اللي كان مستلم آه، مستلم هون بالعدليه فالمهم آه، نزلوا في خبيط مع الشتايم كتير جبرني افتح تليفوني آه، هون صاروا يضربوني المدنيه والعساكر مع الضابط باشراف الضابط يعني هلا ضرب صار هون وصار فوق بالسكنه كمان حد المحطه بيت العدليه انا كنت هناك ونزلوا في ضرب انا والشاب اللي معي اسمه محمد الناوي كان معي شاب توقف معي نفس اللحظه يعني آه، نهالوا علينا بالضرب مع الشتايم آه، بالبواريد بالعصي بالكفوف بال... صاروا يلطونا بالرنجرات مع الشتايم الام والبي والاخت وفوق هيدا كله صار لنا ranger الجيش داعس على راسكم ضربونا حملونا طماشين على السكنه وبالسكنه كمان اول نص ساعه ما في شيء رجع من بعدها بلشوا بلشوا فينا خبيط اجوا الضباط يعني بلشوا فينا العساكر ما حدا مد ايده علينا بالعكس كانوا العساكر متعاطفين معنا وعارفين انه نحن ما دخلنا المهم صار فاتوا الضباط بلشوا فينا ضرب ركعونا ثلاث ساعات حطوا لنا روسنا بالحيطان انا معي كهرباء جزئيه براسي قلت لهم معي كهرباء جزئيه براسي صاروا يحطوني على راسي اكثر في صبيه سالوا عنا كمان بابشع الابشع التعبير كانوا يقولوا عنا تعبير جنسيه وتعبير تعبير ما بتنحكى يعني عرفت علي كيف ف ضلينا جوا ثلاث ساعات تحت التعذيب كانت عم تنقال انه انا اتهموني انه انا كسرت الهنفيات تبع الجيش وانا اللي ضربت الحجار على العسكر مع انه انا اكثر من مره قلت لهم انه مش انا قلت لهم جوا لو انا بقول لك انه انا وفوق هيدا بلشوا فينا يعني بلشوا فينا خبيط يعني هو بيسالك السؤال اكيد مع ضربه صاروا يضربوني عكلويه يعني بالتقرير تعول المستشفى وتقرير الطبيب الشرعي الكتف مشعور في اثار على ظهري في عسكري كان معهم ما بعرف اذا عسكري ولا ملازم كمان هن ثلاث اشخاص كانوا اثنين ملازمين ملازم اول برتب ملازم اول في عسكري او كان ضابط معهم او برتبه المهم صار يقول لي انت من حصتي وحنطلعك غرفه الكهرباء فوق بتعترف بيلعب كثير على النفسيه من بعد ثلاث ساعات يعني تقريبا ثلاث ساعات ما كانش معنا ساعه لحتى نعرف الوقت فاللي صار انه طلعونا مطمشين من السكنه كبونا على المتحف من بعدها اخذت سياره انا ومحمد الناوي نزلنا على ساحه الشهداء ومن هناك رحنا على المستشفى